Jo, was läuft, was läuft. Endlich mal wieder eine neue Runde entstanden. Ich spiele die RAM und die Mac 10. Ähm, leider die 20er Bomb verkackt wegen dem scheiß Truck, der mich dann beim Moven gestört hat. Ich hoffe, euch gefällt die Runde trotzdem. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich möchte an der Stelle auch nochmal Werbung machen, weil das wieder ein Charity-Event von Herzen-Event. Gerne mal auf der Instagram-Seite nachgucken. Ich verlinke es euch in dem gefällt und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, Video ab dafür. Oh, hinter mir hab ich. Aber ich war nicht tot. Also. Waren das alle? Mhm. Oh, das war taktisch so gewollt für dich. Hm? Das clever als sonst. Ja, ich hab den gesniped, der war innerhalb von einer Sekunde wieder gerest, ich spür's dir. Aber gibt es da nicht diese auch Fähigkeit, wo du schneller heilen kannst? Ja, aber das ist. Der hat, als ob der seine Perch schon hat. Der schießt hier ist auch ein... Ich zieh los. Ah, lass mal wenig wegfliegen. Der zieht durch. Dann können wir hier looten. Wir können Lodi auch holen. Ja, aber wir haben keinen Shop hier. Wir müssen durchziehen, Bro. Oh. Ich glaube den Heli, ne? Bahnstation identifiziert. aufmachen? Das ist ja gut. Ich übernehme den Stein. Danke. Nehme neue Position ein. Pin mal die beiden hin. Wir wollen den Verbraucher. Verbraucher zum Nachtanken. Der ist hinter mir. Alter, tot schon den Boden. Würde ich Aktivität. Bloody, so du den Heli holen? Muss so schaffen. Ich könnte den Heli auch holen, wenn du willst. das Gas kommt. Alles klar. Sicherheitszone. Jetpack hat vorhin schon. Ja, ich komm. Nein. Nimm Sport. Kannst du mich antippen? Digga, einer mit Raketen. Digga, ich war full plated, weißt du? Ein Hit Raketenwerfer neben mich tot. Wirklich beste Spiel. Kauf dir mal Selfie, Bro. Angriff gestartet. Nehmen neue Position ein. Einer, einer down, einer down. Hier vorne. Hast du? hinter uns. weiter. Ja, lass hier links laufen. Er hat mich der Wichser. Alter! Das ist so lächerlich, ey. wir können doch nicht uns gegen ey. Ach, das hab ich perfekt offen irgendwie. Ich muss mir Hände Das Gas nähert sich dir! Mensch, Autofahrer bin tot, das weiß ich. Ey, ich bin jetzt besser geworden, wieder? Ja. Hm? Ich finde schon. Echt? Ja, ich auch überspielt.

Schade gehabt, bitte. Da ist einer, glaube ich, rein. Wo? Ja, da links im Haus. Oder war es gerade nur Schatten? Nein, den war es nur Schatten. Ah, da muss ich wieder mit Pump reinhauen. Das denn dieser Team? Ich guck du die ganze Zeit. Hier da. Da ganz hinten Haus. Ganz hinten. Links, links, links, links, links, links, links, hinten im Bunker. Warte. Chill, chill, chill. Hier. Äh, hilft auf jeden Fall einer. Ne? Und blau. Der Sniper. え止めたはい、はい、はい